你想知道我是怎么知道是同样外挂？我现在 master 遇到那个会飞的，然后我检举他，然后到过 master 又遇到一个会飞的，然后检举他，他说我已经检举过他了。 <laughs>